Птица отдыхает. Прилег. На полочек все. Отдыхает. Ну, наверное, устал. Прилег отдохнуть на снежку. Снежок мягенький. сидел на холоде. Вот он. Отлетел. Кусик наш. Синица. Не хочет улетать он. Я, ему нравится, наверное. Полетишь куда-нибудь? Что-то он даже разговаривать не хочет. Кайфует. Ну иди сюда, ладно. Малыш. Давай. Все. Доволен.